delloo ca saan ca kër maam sing arek tuh, Iya. Ah. Komare. Pakai ndai tuh, du sare. Sama tante demul fenn. Daa feebar. Dëgg la. Day dem. Waa xam naa bu ñëwee ñu indaale ay fawukaay sama yaay dina ma dina lan la woon fat jàmm rek moom fi andi woon fat gaawe ma aw ma temps may perte metti na wante dëgg la damay dem fan nga jëm faatu jege naa sama borom lool faatu damay akan baru nyaman duduk ekor करगी agli गई आई उसने कौन आयो लोन गए paket nun dan ni tiala maye tamun maye dan ni sai ma jàppoon lépp bàyyi naa defal ni man sooda li xewoon suñ diggante la li ma jot a def si moom na ko eggale te yar waaw baax na dinaa ko toppatoo jërëjëf Ja, maar. Dan ga jij deze. Wauw. Deze keer. Dan gaan we naar beneden. Mungkin dalam Apple Kaiwa saya bude me. Yo don we are fit this. Semua dinan bukan bukan met. Dinan do dinan terokan. Ligi kurbiye piya kaide. Pasti tangan tak ya kaide. Man sama cona wacana. እንደማ አንድ ያው ያም ላላ yaam noo mel ni yaay aram nee na demee sama tante nam el di mbugal dina ma door el di toroxal aram dalay nax te eh, aram ci deugam la nek yam wajal na la aduna lay xew ëlëk kenn xamuko lay xew suba tamit kenn xamu ko yaam waxtaan na ak sa tante nee na dina la def comme doom dégg nga dạ má lên lên dạ đó quá bài sao mày ai nè để tôi cứ tục bù sao đi không dám sao vậy dafa feebar day faju fu muy fajoo bay damaa bëgg ànd ak moom te xam naa fa jëm moom dong moo fay nekk. subaana la ku la wax ji wax. damaa xam dong moo fay nekk. sa yaay la àndal te ku ànd ak baay yaa ma waxoon yàlla mooy rey mooy dundal bu reyee sama yaay nag bu ma laajate lii kat sa yaay sa maam dina ko wéeti lii kañ lay ñëw yàlla rek ka xam baay yow itam xam nga wax ma rek. xam de. xam naa bu ñëwee. nu mu daale fawukaay yu bëri. yaama. ba nga waaw. kon baal laaj. dégg Diop. Guèye. ndox laa bëggoon. incha allah. sa yaay def baa mu ngi tane. waa. Ya? waa bàyyi ma kumba. mënoo sensé. sensé. lu may liggéey bi. liggéey ci sama kër. sa baay njaga ci lu tax may changé yow yaa ngi màgget te su kanamee dootoo mën liggéey bi bu boobaa ku lay wuutu samay doom say doom buñ liggéey bi nag loolu nag dara xamut kon bu boobaa nooy def. yaama laaj na dagg li nga may laaj kat xaw ma ko nga. sama yaay moo may wax loo xamul dee ko laaj. sa yaay moo la wax loolu. waaw kay yow kaay ma laaj la bu yow def. sama yaay damay wax heure del xalaat loo kanam waa baaba kumba mënoo xalaat liggéey bi loo si def ëllëg sa njaboot bëgg ko ah, dangaa bëgg a wax ne liggéey bi ma méngale ko jamono ok gone gii de ci kanam dees na ko dégg Amen.